የተከበራችሁ ቅዱሳን በድጋሜ ሰላም ላችኋለሁ። እንግዲህ ባለፈው ጊዜ የተለያዩ ሴልፎኖች ምን እንደሚመስሉና አሁን ያለችው አለማችን ወደ ፋይፍ ጂ ወደ አምስተኛው ጀነሬሽን እየሄደች እንደሆነና የፋይፍ ጂ አጠቃቀም ሆነ ሌሎችም እየጎዱ ነው ሰውን የሚል ተቃውሞ እንደተነሳ እና ባለፈው ፕሮግራም በዩናይትድ ኪንግደም የነበረውን ጩኸት ነው ያሰማኋችሁ እና እዛ ላይ ምንድን ነው የሚለው አንዱ መረጃ burn all the five G masts down እነኚህን የ five G tower ኦች ቅስቶች አቃጥሏቸው የሚል ነው። በበርሚንግሃም የ five G ምሰሶ ሲነድ በአካባቢ በፌስቡክ በቪዲዮ ተለቆ የተሰማ ድምፅ ነው። መልካም መልካም የሚል ድምፅ ነው። እነዚህ የ cellphone ምሰሶዎች በሙሉ መቃጠል አለባቸው ይላል አንዱ ድምፅ ማለት ነው። ኮሮና ቫይረስ ሽፋን ነው፣ ሰውን ሁሉ እየገደለው ያለው five G ነው የሚል ነበረ በዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ ይሰማ የነበረው። እነዚህ ምሰሶዎች በጣም ኃይለኞች ናቸው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ተመልከቱ። ይህንን ይሄ አንደኛው ምሰሶ አሁን ከላይ ስትመለከቱት ተቃጥሎ ነው እና በጣም ውድ ነው። እንዲህ አይነት እንግዲህ በዩናይትድ ኪንግደም እንደዚህ ብዙ ነው የተቃጠሉት። ህይወትን አድኑ፣ ምሰሶዎችን አቃጥሏቸው። ህይወት ክቡር ነው። እነዚህ ምሰሶዎች ግን ህይወትን አውዳሚዎች ናቸው። እነዚህ የፖለቲካ መሪዎች በህዝብ ላይ እየደረሰና ሊደርስ ያለውን እያወቁ ዝም የሚሉ ሆኖም ግን በቻይና ያሉ አይጦችና የሌሊት ወፎችን የሚያሙ እፍረት ይሁንባቸው በማለት ነበር በንዴት ዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ እንዲህ አይነት ድምፅ ይሰማ የነበረው። ይህንን ታሁን ስታዩት እንግዲህ በጣም ውድ ነው። ከአንዳንድ ተራራዎች ጋር በተያያዘ በከፍታማ ስፍራ ላይ ነው የሚሆነው። በቢሊዮን የሚቆጠሩ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ይጠይቃል ይህን ለመመስረት ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ በዩናይትድ ኪንግደም አንድን እንትን አንድን የሞባይል center ማዕከል ወይም tower ለመመስረት ወደ አንድ ሚሊየን በትንሹ አንድ ሚሊየን አምስት መቶ ዩሮ ዶላር እስከ 275 ቢሊየን የሚወስዱ እስከ መቶ ቢሊየን የሚወስዱ አሉ ነው። እንግዲህ በዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ ከ ሶስት እስከ 75 ሰዎች ተቃጥሏል ነው የሚባለው። እንግዲህ እዚህ ጋር አንድ ልናየው የሚገባን ነገር አለ። አሁን ቻይና ምሰሶዎቿን ማለት five G ን በለቀቀችበት አካባቢ ሶስት አራት ቀን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ነው እነኚህ የ five G tower ኦች በዩናይትድ ኪንግደም የተቃጠሉት። በጣም ውድ ናቸው። እነኚህ ሰዎች ከተናገሩት ተነስተን ስናስብ አሁን እንዲሁ ዝም ብለው ሜዳዊ የሆነ ንግግር የተናገሩ ይመስላችኋል? አይሆንም። educated ናቸው፣ የተማሩ ናቸው። የሆነ የሚያውቁት ነገር ስላለ ነው። ሌላ ማስረጃ አሁን እዚህ ላይ ዩሱፍ ሳምቦ የተባለ አንድ ሰው በምርምር ውጤቱ ያገኘው አንዳንድ ምሁራን በተደጋጋሚ five G ከኮሮና ቫይረስ ጋር የተያያዘ ነው ወይስ አይደለም ተብለው ሲጠየቁ የተለያየ አይነት መልስ ነው የሰጡት። ሆኖም ግን በግላስጎ ዩኒቨርሲቲ እና በስኮትላንድ ዩኒቨርሲቲዎች ከአምስት ከአምስት G ጋራ ሞባይል ጋራ በተያያዘ ምርምር ተደርጎ የሱፍ ሳምቦ የተባለው ሰው ከፍተኛ ንዝረት ያለውን የኤሌክትሪክ መግኒጢሳዊ ጨረርን የሚለቅ ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ችግር ይፈጥራል ብሏል። ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ዛት ኢሚት ሃይ ፍሬኩንሲስ ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲሽን ካንሰርን ሊፈጥር እንደሚችል ከሌሎች ሳይንቲስቶችም ጋር ይህንን ሀሳብ አቅርቦታል። እንግዲህ አሁን ከዚህ ከ five G ጋር በተያያዘ ደም ውስጥ ከሚቀበረውም ጋር በተያያዘ አይምሮን ከመቆጣጠር ጋር Miss ሶሌል መሲዝ ልዩ የተባለች ሴት ጥናት አጥንታ ብዙ አይነት ተቃውሞዎችን ነው petition እንደውም ሰርታለች ሴትዮ። እቺ ሴትዮ በኢሰብአዊ ቴክኖሎጂ የሚደረግን የአእምሮ ቁጥጥር መጋለጥ ነው የያዘችው። ለተለያዩ ዓለም አቀፋዊ ድርጅቶች አቅርባለች። ከሚሶልፍ ማዚስ ሊዩ ከ electromagnetic frequency የአእምሮ ቁጥጥር በድብቅ እንደሚካሄድ ከየአቅጣጫው ሪፖርት እየተደረገ እንደሆነ ሰዎች የዓለምን ትኩረት በሚስብ መልኩ የሰው መብት እንዲከበር ጩኸት በማሰማት ላይ እንዳለች የሰው መብት ረገጣ በጣም እየተጧጧፈ መሆኑን ማረጋገጥ እንደተቻለ እቺ ሴት ሰዎች ካልደረሰባቸው ስቃይና ቁጥጥር መበራከት ምክንያት የቴክኖሎጂ ማደግ ችግር እንደሚፈጥር በሺ የሚቆጠሩ የውሃን ነፃነታቸው ተገፎ የኤሌክትሮማግኔቲክ ቴክኖሎጂ ሞገድ በመጠቀም በግለሰቦቹ ባህሪ፣ ስሜት እና አንዳንድ ውሳኔ የግል ፈቃዳቸው ላይ ከፍተኛ ችግር እንደደረሰ እቺ ሊዩ የተባለ ሴት ተናግራለች። እንደ ሊዩ እንግዲህ አገላለጥ electromagnetic force ተከላ እንደ nano technology microwave ወይም electromagnetic ሞገድ አእምሮን ማጥቂያ ሞገዶች ናቸው መንገዶች ናቸው ብላ ተናግራለች። አስደናቂው የናዚ እጽ drug መድኃኒት ተቆጣጣሪ ክፍልም ይሄንን በእጽ ላይ በተጨማሪ ይሄንን electromagnetic wave እንደተጠቀመ MK Ultra የተባለ በመባል የሚታወቀው አይምሮን የመቆጣጠር ፕሮጀክት ይሄ የአሜሪካ ማዕከላዊ ስለላ ወኪል ነው። በ1947 በአሜሪካ ብሔራዊ የጸጥታ ምክር ቤት የተቋቋመ ነው። ይሄ ፕሮጀክት እንዲጀመር ጄምስ ፎሬስታል የተባለ ሰው ይሄን እንዳጸደቀ ይሄ ሰው በአውሮፓ የስነ ልቦና ጦርነት እንዲጀመር አነሳስተው እንደነበረ የሲአይኤ አስተዳደር የሰውን አይምሮ ሰንጥቆ በመግባትና በማወላለቅ ደግሞ መልሶ ለመገንባት ችሎታና ብቃት ካላቸው የናዚ ዶክተሮች ጋር ለመስራት እንዳልተቃወመ የሚስጢራዊ አሰራር በወታደሩ ማዕከል በድብቅ እንዲያዝ እንደተደረገ በወቅቱ ይካሄድ የነበረው የኮሚኒስቶች ስጋት እንደ ውትድርና ያለው ተቋማትን በቅድሚያ ጥንቃቄ ሊደረግላቸው እንደሚገባ እንዲህ አይነት በቃ ይሄ ወደ ህጋዊነት በተለይ ከፍተኛ አሰራር ላይ ይሄንን እየተጠቀሙበት እንደሆነ የሰውን አይምሮ የመቆጣጠርን ነገር ይሄ ትክክል አይደለም ነው የምትለው ልዩ የኤሌክትሪክ ቺፕ በመቅጠም አይምሮን ደግሞ የመቆጣጠሩም ነገር የተለያዩ ሰዎች ይህንን ተቃውሞው እንዳቀረቡ እና ወደ ራስ ቅል ድምፅ የማስረጽ ቴክኖሎጂም እንዳለና ይህ ደግሞ በሰው ባህሪ ላይ በከፍተኛ ደረጃ ችግር እንደሚፈጥር በ1973 ዶክተር ጆሴፍ ሻርፕ የተባሉት ሰው በኡታህ ዩኒቨርሲቲ ሴሚናር ላይ በ1974 አስተላልፈው እንደነበረ እንዲሁም በጋዜጣ ላይ ይሄ ነገር እንደተጠቀሰ 2002 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የ US አየር ኃይል ምርምር ተቋም ይህ ወደ ራስ ቅል የሚላከው የድምፅ መሳሪያ ሰውን ለሞት የማያደርስ ሲሆን ውስጡም የሚከተሉትን መሳሪያዎች እንደሚጠቀም ጠቅሷል። እዚህ ጋ ኒውሮ ማግኔቲክ የተባለውን ድምፅ አልባ መሳሪያ አልትራሳውንድን መጠቀም እንደሚቻል እና ይሄ እንግዲህ ይሄ አይምሮን ለ external part ለ external ነገር እንደ ኤሌክትሮማግኔቲክ ሬዲሽን ኤክስፖዝ የማድረጉን ነገር ወደ ህጋዊነት ለማምጣት ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ እንዳለ ይህንን በደንብ እንግዲህ መረዳት አለብን። ለምሳሌ በሞስኮ የሚገኘው የ microwave radiation የሚባለው የአሜሪካ ኤምባሲ ይህንን በዋሽንግተን የሚገኘውን የማተሚያ ቢሮ ከ1952 ጀምሮ የሶቪየት መንግስት በሞስኮ በሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ላይ የማይክሮዌቭ ጨረር እንደለቀቀና ይህንን አይነት ከዚህ ጋር የተያዘ ከኬጂቢ የስለላ ተቋም ጋር በተያያዘ እርምጃ እንደወሰደ በራሻ ሲኒየር አማካሪና ምክትል አገር ገዥና የፌዴራል ጥበቃ አገልግሎት ኃላፊ የነበረው ራትኮዲቭ በ1991 እስከ 1997 በራሻ ከፍተኛ አመራር ላይ የነበረ ሰው ነው። ይሄ ሰው ከሰብኮንሽስ ጋር በተያያዘ ይህንን ከሌላ ሰዎች ጋር ጥበቃ ለማድረግ psychotronic weapon ን እንደሚጠቀም እንግዲህ እነዚህ እነዚህንና ሌሎችንም ስንመለከት ከዚህ ከ electromagnetic force ጋራ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ነው። እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ አሁን አጠቃለን ይህን ቁጥሩን የማይቀበሉ እነማን ናቸው ወደሚለው ወደ ስድስተኛው ምዕራፍ ከመዝለቃችን በፊት አጭር ጸሎት እንድናደርግ ጠይቃለሁ። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ነገስታቱ ንጉሥ፣ የጌቶች ጌታ፣ ያለቆች አለቃ ሁሉን የምታይ፣ ሁሉን የምትገዛ፣ ሁሉን የምትቆጣጠር ለዚህ ጊዜና ሰዓት ስላበቃህ እናመሰግንሃለን። ስም የተባረከና የተቀደሰ ይሁን። አሁንም ዘላለማዊ በሆነው ወደ እውነት ሁሉ በሚመራው ቅዱሱ መንፈስህ እንድትመክረን እንድትረዳን እንጸልያለን። ሁሉ ለክብርህና ለበረከታችን ለገሃነም ደጆች ውድቀት እንዲሆን ጸለይን። ለሰው ልጆች መዳን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንግዲህ እስካሁን ያካፈልኳችሁ ይሄን ቺፑን የሚቀበሉ ሰዎች እንዳሉ የሚጠቀሙት ነገር እንዳለ ይህንን ነው ያካፈልኳችሁ። ከዚህ በኋላ ደግሞ 666 የማይቀበሉ እነማን ናቸው? ባህሪያቸውን እናያለን። አንቀበልም የሚለው አቋም ያላቸው አሉ። እነማን ናቸው እነዚህ? እንዲሁ መቼም ይሄ ቀላል አይደለም። በዜሮ የመውጣት ያህል ማለት ነው። ከዘመኑ ጥቅም ጋር በተያዘ በዜሮ የመውጣት ነው። እነማን ናቸው? ይሄን እዚህ ጋር ነው አሁን ወደፊት ቅዱሳን ራሳችሁን እንድትፈትኑ ሌሎችም ደግሞ ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ያላችሁ ወደዚህ ነገር ውስጥ እንድትገቡ ራሳችሁ እንድታመቻችሁ ነው። ቺፑን 666ን በግንባራቸው በቀኝ እጃቸው በግራ እጃቸውም ወይም በክንዳቸው በሆነ ቦታ ብቻ በደማቸው ውስጥ የማይቀበሉ እነማን ናቸው? የሰይጣንን የወደቁ መላእክትን ያጋንንትንና የኃጢአተኞች ሰዎችን መኖር ክርስቶስን በስጋ በመስቀል ላይ እንዲሞት እንዳደረገው ያመኑና የተቀበሉ እነኚህ ሰዎች በዕብራውያን ሁለት ከ14 እስከ 15 የክርስቶስ መሞት ለኃጢአተኞች ነው ብለው ያመኑ 666ን አይቀበሉ። ሁለተኛው ወንጌል ተሰብኮላቸው ሰዎች በኃጢአታቸው ንስሐ ገብተው ክርስቶስ ኢየሱስን አምኖ ክርስቶስ ኢየሱስ ለኃጢአተኞች እንደተወለደ ለኃጢአተኞች እንደሞተ እንደተቀበረ እንደተነሳ እንዳረገና እንደሚመጣ የሚያምኑ ቅዱሳን 666 አይቀበሉም። ዮሐንስ 1 12 ሮሜ 8 16 መንፈስ ቅዱስን በውስጣቸው የተቀበሉ ማለት ነው። ሶስተኛው ዳግም በመወለድ ከሰይጣን ልጅነት ወደ እግዚአብሔር ልጅነት የተዛወሩ እነኚህ የእግዚአብሔር ልጅነትን ስልጣን የተቀበሉ ዮሐንስ 3 3 ዮሐንስ 1 12 እነኚህ 666ን አይቀበሉም። ትልቅ ገደል አለ ማለት ነው። አራተኛ እምነት ያላቸው ዕብራውያን 11 በሙሉ ስናነብ ራእይ 13 ቁጥር 10 ላይ ወንድሞች ሆይ የእምነታችሁ መፈተን ትዕግስት እንዲያደርግላችሁ አውቃችሁ ልዩ ልዩ ፈተና ሲደርስባችሁ እንደ ሙሉ ደስታ ቁጠሩት ይላልና እምነት ያላቸው በክርስቶስ ወንጌል በቤተ ክርስቲያን ምንነት፣ ማንነት የሚያምኑ እነኚህ የአውሬውን ቁጥር አይቀበሩም። አምስተኛ ትዕግስት ያላቸው ማለትም በፈጣሪ መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት ታምነው መንግስት ለክርስቶስ ኢየሱስ እንደሚሆን በትዕግስት የሚጠብቁ ይሄ ያዕቆብ አንድ ከሁለት እስከ አራት አሁን ለምሳሌ ቁጥር ትዕግስትም ምንም የሚጎድላችሁ ሳይኖር ፍጹማንና ምሉዓን ትሆኑ ዘንድ ስራውን ይፈጽም ይላል። ሉቃስ 21 19 ላይ ደግሞ በመታገሳችሁ ነፍሳችሁን ታገኛላችሁ የሚለውን እውነት የተገነዘቡ ለአውሬው አንሰግድም ይላሉ። የአውሬውን መከራ ይቀበላሉ። አንገታቸው ለመቆረጥ ለመስዋዕትነት አሳልፎ ይሰጣሉ ማለት ነው። ስድስተኛ አገራቸው ሰማይ እንደሆነ ሙሉ በሙሉ አምነው የተቀበሉና የሚጠብቁ ዕብራውያን 11 ከ10 እስከ 16 ስናነብ ከተማን አዘጋጅቶላቸዋልና አባታቸው ተብሎ ቢጠራ በእነርሱ አያፍርም ይላል። ፊልጵስዩስ 3 20 ላይ እኛ አገራችን ከሰማይ ነው አይደለም ይለው። በቃ በምድር ይኖራሉ፣ በአሜሪካ ይኖራሉ፣ በፈረንሳይ ይኖራሉ፣ በጀርመን በሌሎችም አገሮች በምድር ይኖራሉ። ዘላለማዊ ሀገራቸውን ግን አጥብቀው ያወቁ ማለት ነው። እነዚህ ለአውሬው አይሰግዱ። ሰባተኛ በዚህኛው ህይወት ባይሳካ በሰማይ በእጅ ያልተሰራ በስጋ አይን ያልታየ ከውጫዊ አካል የተለየ የክርስቶስ ኢየሱስን አካል የሚመስል እውነት እንዳላቸው ያወቁና በክርስቶስ ህይወት መገለጥ ጊዜ የሚገለጥ የተደበቀ ህይወት እንዳላቸው ያመኑና የሚጠብቁ ማለት ነው። ይሄ በዚህ በቆሎሳይ ሶስት ቁጥር 1 እስከ 3 እና ሁለተኛ ቆሮንቶስ 4 ከ16ኛው ምዕራፍ እስከ ምዕራፍ 5 ቁጥር ከ1 እስከ 5 እዛ ከብዶን እንቃትታለን ይላል። ይሄኛው ሰውነታቸው በስፋሽ ፈራሽ ደካማ እንደሆነ አውቀው የሰማዩን አካል የሚጠብቁ እነዚህ ለአውሬው አይገዙም። ስምንተኛ ሞትንና ተዘማጅ አስጨናቂ ልምምዶቹ ሁሉ እንደ እንቅልፍ የሚቆጥሩ ስለሆነ አንደኛ ቆሮንቶስ 15 ከ50 እስከ 51 በቃ ሞት ማለት ለክርስቲያኖች እንቅልፍ ማለት ነው። ዘጠነኛ የአውሬው ስድብ የታላቁን ፈጣሪ መላእክትን በሰማይ የሚያድሩትን ቅዱሳንን የሚቃወም መንፈሶችን የሚደበላልቅ እንደሆነ የተረዱ ከሰይጣን ከወደቁ መላእክትና ከአጋንንት ብሎም ከኃጢአተኞች ሙታን ጋር ስለሚደባልቅ የሰይጣን አሰራር ይህንን ለይተው ያወቁ ለአውሬው አይሰግዱም፣ ቁጥሩን አይቀበሉም። ማቴዎስ 12 28 አስረኛ እንዳትስቱ ተጠንቀቁ ስለተባለ እነኚህ በቃሉና በመንፈስ ቅዱስ በጥንቃቄ የተሞሉ ስለሆኑ የአውሬውንም ረቂቅ የሆነውን የዘፍጥረት ምዕራፍ ሶስት ስብከት ቃወማሉ። ማቴዎስ 24 ከ5 እስከ 6 ሁለተኛ ተሰሎንቄ ሁለት ዕለት ላይ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ጌታ ኢየሱስ ተጠንቀቁ ተጠንቀቁ ተጠንቀቁ ብሏል። አሁን ጌታ ያስጠነቀቅባቸውን ስንመለከት አሁን ሰዎች ይዩልን ብላችሁ እንዳትጸልዩ ተጠንቀቁ አለ። ማቴዎስ 6 1 ላይ ታናናሾች ልጆችን እንዳትንቁ ተጠንቀቁ አለ። ማቴዎስ 18 ላይ ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ አለ። ማቴዎስ 24 4 እስከ 5፣ ማርቆስ 13 5፣ ሉቃስ 21 8 ላይ ምን እንደምትሰሙ ስለምትሰሙት ነገር ተጠንቀቁ አለ። ማርቆስ 4 24 ላይ ቃሉን እንዴት እንደምትሰሙ the way of listening the word of God ተጠንቀቁ አለ። ሉቃስ 8 18 ላይ በአንተ ያለው ብርሃን ጨለማ እንዳይሆን ተጠንቀቅ አለ ሉቃስ 1135 ላይ ይቅርታ ከማድረግ አንጻር እንድንጠነቀቅ ጌታ ኢየሱስ አስጠነቀቀ። ሉቃስ 17 3 ላይ ልባችን በምድራዊ ነገር እንዳይከብድና ሰካራሞች እንዳንሆን ሉቃስ 21 34 ላይ ጌታ ኢየሱስ አስጠነቀቀ። የመከራው ቀን የመነጠቅ ቀን በድንገት እንዳይመጣብን ሉቃስ 21 34 ላይ አስጠነቀቀ። ለራሳችሁ ተጠንቀቁ አለ ለፍርድ፣ ለሸንጎ፣ ለጥላቻ፣ ለመገረፍ፣ ለሰው ልጅ ክፋት አሳልፎ ይሰጧቸዋል። ልጅ ወላጁን፣ ወላጅ ልጁን ይለያያል፣ ይጣላል። ማርቆስ 13፥9 ላይ ስንመለከት እና ተጠንቀቁ አለ ጌታ ኢየሱስ። ሌሎች ብዙ ተጠንቀቆችንም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አስተላልፏል። እንግዲህ ብዙ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ማውጣት እንችላል። አስራ አንደኛው አለምና በዓለም ያለውን ወድ የማይወዱ ስለሆኑ የአውሬውን ነገር ዓለም እንግዲህ በጣም የምታበብበት ጊዜ ነው። ለጊዜው ዓለምን ስለማይወዱ በዓለም ነገር ስለማይማረኩ አይገዙም ማለት ነው። ቁጥሩን አይቀበሉም። አስራ ሁለተኛ የዲያብሎስን ሀሳብ ረቂቅ የሆነው የተንኮል ስራው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ሁለት አስራ አንድ ላይ ስለሚረዱ የዲያብሎስን ስራ በደንብ ያውቁታል። ስለዚህ ቁጥሩን አይቀበሉም። የማታለያ ዘዴ እንደሆነ የመግዣ ሰውን ወደ ክፋት የመውሰጃ መንገድ እንደሆነ የዲያብሎስ ስራዎች ወደ ሀያ አምስት ናቸው። አመፃ የዲያብሎስ ስራ ነው። ዘፍጥረት 3 ሁለተኛ ቆሮንቶስ 11 3 ማጨለም የዲያብሎስ ስራ ነው። ኤፌሶን 5 11 ክፋት ቆላሳይስ 1 21 የዲያብሎስ ስራ ነው። የሰውን መንፈስ ማሳወር የዲያብሎስ ስራ ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 4 4 የዓለምን ነገር በማሳየት መንፈስን ያሳውራል ዲያብሎስ። የእውነትን ቃል ከሰዎች መስረቅ ማቴዎስ 13 19 ማሳትና የሐሰት ሃይማኖቶችን መፍጠር ሁለተኛ ቆሮንቶስ 11 14 መግደል ዮሐንስ 10 10 እንክርዳድ መዝራት ሉቃስ 22 31 አደናጋሪ አምልኮ መፍጠር አሁን በኢትዮጵያ የሚደረጉ የአምልኮ አይነቶች በጣም በጣም አደናጋሪዎች ናቸው። ድንቅ ተአምር ምልክቶች ሐሰተኞችን መፍጠር፣ ሁለተኛ ተሰሎንቄ ሁለት ስምንት የህይወትና የኑሮ ማዕበልን በሰው ህይወት መፍጠር፣ ኤፌሶን ሁለት ሁለት ኢዮብ አንድ ከ18 እስከ 19 አሕዛብን መግዛት፣ ሞትን መተግበር፣ ዕብራውያን ሁለት ከ14 ወገኖችን መክሰስ፣ ራእይ 12 10 ጸሎትን ማደናቀፍ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ወንጌልን መቃወም ኤፌሶን 6 ከ1 እስከ 18 አጋንንትን ማሰማራት መቆጣጠር ዮሐንስ 12 31 በሽታን፣ ህመምን፣ ስቃይን መፍጠር ማቴዎስ 4 ከ23 እስከ 24 ደዌና ህመምን መፍጠር ማቴዎስ 8 17 እብደትን በሰዎች ማምጣት ማቴዎስ 4 23 የግድያ ሙከራ ማነሳሳት ማቴዎስ 17 18 የኃጢአት ምኞትን በሰዎች ውስጥ ማስረጽ ዮሐንስ 13 2 ውሸትን የሐሰትን ትንቢት በሰዎች መፍጠር ማነሳሳት አንደኛ ነገሥት 22 ማቴዎስ 24 11 የማይነቃነቁ የስተት ዶክትሪኖችን መፍጠር። አሁን ወደ እንግዲህ ስልሳ ሺህ ሃይማኖቶች በዓለም አሉ። ይሄ ዲያብሎስ ነው። አንደኛ ጢሞቴዎስ አራት ሁለተኛ ጢሞቴዎስ አራት ሁለተኛ ተሰሎንቄ ሁለት ራእይ 13 ሰዎችን ጨቁኖ መግዛት ሐዋርያት ሥራ 38 ይሄ የዲያብሎስ ስራ ነው። መጨቋን ማለት ነው። ክርስቲያኖችን መዋጋት፣ ማሳደድ ኤፌሶን 6 10 እነኚህ ሀያ አምስቱ ዋና ዋና ዋናዎቹ የዲያብሎ ስራዎች ናቸው። እነዚህን ያውቃሉ ቅዱሳን፣ ስለዚህ ይዋጉታል ማለት ነው። አይቀበሉትም። ማታለያ ነጥቦችን ያውቋቸዋል። አስራ ሶስተኛው ለምንድን ነው 666 ስድስትን የማይቀበሉት? ተፈላጊው መሳሪያ ሁሉ ስላላቸው ነው። በተጋድሎ ውስጥ ያሉ መሆናቸውን የማይረሱ ናቸው። ኤፌሶን 6 12 የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር አንሱ ይላል። በክፉ ቀን መቃወም እንድትችሉ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ አንሱ ይላል። በእውነት 666ን በደም ውስጥ ህይወት በደም ውስጥ ነው ያለው። ህይወት በደም ውስጥ ነው ያለው። በደም ውስጥ ህይወት ቺፕ ሲቀበል ህይወትን ለአውሬው መስጠት ማለት ነው። ይህንን የሚቃወሙበት መሳሪያ ስላላቸው ነው። አስራ አራተኛ የገሃነም ደጆች ስራ በሚስጥር መሆኑን ስለሚያውቁና መንፈስ ቅዱስም ስለሚገልጥላቸው ነው። ሁለተኛ ተሰሎንቄ ሁለት ከስድስት እስከ ሰባት ራእይ አስራ ሰባት ከአምስት እስከ ስድስት የጋለሞታዊቱን ቤተ ሰይጣን ያውቃሉ። አስራ አምስተኛ ስድስት መቶ ስድስት ቺፑን መቀበል ወደ ምርኮነት መሄድና የአውሬው ደጋፊ መሆን እንደሆነ ስለሚረዱ ነው። ራእይ 13 ላይ ይሄን እናያለን። እዚህ chip አሁን ፋስት በሚባለው ድርጅት 666 እየተቀበረ ነው። 16ኛ ለአውሬው ባለመስገድ አንገት በመቆረጥ ለመገደል ቀጥሎም በአንድ ሺህ ዓመት በትንሣኤ ለመንግሥት የተዘጋጁ መሆናቸውን ስለሚያውቁ ነው። ራእይ 13 5 15 እና ራእይ 20 ላይ 17 ተኛ መናፍስትን የመለየት ስጦታ ስላላቸው ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ 12 ከ8 እስከ 9። ይሄ ወገኖች በጣም በጣም በጣም አስፈላጊ ነው። ክርስቲያኖች ስጠን ልትሉ ይገባል። መናፍስትን የመለየት በሰው ጭንቅላት ውስጥ፣ በአጋንንቶች ውስጥ፣ በአጋንንት በኩል ወደ ሰው የሚሄደውን መንፈስ የሚመረምር ነገር ያስፈልገናል። አስራ ስምንተኛ ጆሮ ያላቸውና የሚሰሙ ስለሆኑ ነው። ራእይ 13 ቁጥር 9 ላይ ይሄን ይናገራል። 19ኛ ስሞቻቸው በሕይወት መዝገብ የተጻፉ። ሀያኛ የማይፈሩ ስለሆነ ታላቁና የተፈራውን ነፍስና መንፈስን በዘላለም በትር መቅጣት በገሃነም መቅጣት የሚችለውን እግዚአብሔርን ስለሚፈሩ ነው። ሰውን ከመፍራት አውሬውን ከመፍራት ዲያብሎስን ከመፍራት እግዚአብሔርን ስለሚፈሩ ነው። ራእይ 21 8 ላይ ሀያ አንደኛው ከሴሰኝነት የጠሩ ስለሆኑ ነው። ሴሰኝነት ማለት ነው ይሄ ከዓለምም ከክርስትና መቦጫጨቅ ራእይ አንድ ስምንት ከአስማት ከድግምት ከመተት ከሙታን ጋር ባለመገናኘት ጣዖትን ባለማምለክ የተለዩ ስለሚሆኑ ነው። ከሟርት የተራ የራቁ ስለሆኑ ነው። ራእይ 21 ቁጥር 8 ላይ እዚህ ጋር ተጠንቀቁ። አሁን ከባህል ሃይማኖት ከባህል መድኃኒቶች ጋራ በጣም ከፍተኛ ግንኙነት ያላችሁ እናንተ በጣም ጠርጥሮ ራሳችሁን መርምሩት። ግድ የላችሁም። ክርስቲያን ነን ካላችሁ ከመተተኛ አሰራር ጋር መገናኘት የለባችሁ። ሀያ ሶስተኛ ክርስቶስን ነውርን ንቆ በመስቀል እንደተጋደለ እነርሱም ነውርን ንቀው እምነታቸውን ጠብቀው የእምነታቸው ራስና ፍጻሜ ክርስቶስ እንደሆነ ተመልክተው የሚቀጥሉ ስለሆኑ ነው። ዕብራውያን 12 ከ1 እስከ 3 24ኛ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል የታመነና እውነት መሆኑን ተቀብለው ስላመኑና ስለሚኖሩበት ነው። ማመን ብቻ ሳይሆን በልብ ብታምን በአፍ ብትመሰክር ይላል። አፌ መሰከረ ማለት ስጋ የኖረ ማለት ነው። በአፋቸው ይመሰክራሉ፣ በአካላቸው ይኖራሉ ማለት ነው። ሀያ አምስተኛ ታሪክን ከመቶኛው ክፍለ ዘመን እስከ አስራ ስድስተኛው ክፍለ ዘመን በተለይ አልፎ አልፎ አንዳንድ ቦታ እስካሁንም ያለውን የስደት የቅዱሳንን ሰማዕትነት በደንብ የሚረዱ ነው። የካቶኩሙ ሰማዕትን ታሪክ ያውቃሉ። Foxe's Book of Martyrs የተባለውን በሮም በተለያዩ አሁን ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት የካታኮምቡ ስፍራ ነው። ብዙ ክርስቲያኖች፣ አይሁዶች ይሰቃዩበት ይገደሉበት የነበረው ነው። የካታኮሙ ሰማዕት የሚለው መጽሐፍ ማንበብ ያለባቸው አሁን ነው። ቅዱሳን ሀያ ስድስተኛ ተጋድሏቸውና ተጋድሏቸው ደምን እስከ ማፍሰስ እንደሆነ በትክክል የገባቸው ናቸው። ዕብራውያን 12 ቁጥር 4 ላይ ተመልከቱ። ደምን እስከ ማፍሰስ አልተጋደላችሁም ይላል። እዚህ ጋር አሁን ተመልከቱ። እዚህ ጋር ይሄ ፎቶ አለ። ከመቶ እስከ 300 መቶ ዓመት የሮም የሮም መንግስት ከካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ጋር ትብብር አድርገው እዚህ ጋር ቅዱሳን ተመልከቱ እንደ ችቦ ተሰቅለው ነው ያሉት። ከስር እሳት እየተለቀቀባቸው ነው። እዚህ ጋር ያሉት ደግሞ ቅዱሳን እንደ ሰው በመካከል ቆመዋል። እነኚህ ሰዎች እጸልያሉ። እየጸለዩ በሳት እየጋዩ ከወዲህ በኩል ደግሞ በአራቱም አቅጣጫዎች አንበሶች ከጉድጓድ ሲወጡ ነው የሚያሳየው። እነሱ ሲጸልዩ አንበሶቹ ይዘላሉ፣ ይሄዳሉ፣ እላቸው ላይ ይወጡባቸዋል፣ ይበሏቸዋል ማለት ነው። በኔሮ መንግስት ዘመን ሌሎችም ይሄ እስከ አስር ዓመት እንደዚህ ነበረ ይሰቃይ የነበረው ቅዱሳኖች ለአንበሳ ይሰጡ ነበር፣ ለእሳት ይሰጡ ነበር። ሌሎቹ ግን ይጨፍራሉ። ይሄ ነው ዓለማዊነት ማለት ይሄ ነው ይሄ ነው። በቅዱሳና በነቢያት ደም ሰክራ አየኋት ተብሎ ተጽፏል አይደለም? አዎ። ስለዚህ እንዲህ እንደሚመጣ ያውቃሉ ክርስቲያኖች። ይሄንን ወደፊት ገልጸዋለሁ በሚቀጥለው ቻፕተር። ይሄን ልትረዱ ይገባል። ሀያ ሰባተኛ በሁሉም ስለ ስሜ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ ስለተባለ ለመጠላት ዝግጁ ስለሆኑ ነው በቃ ሉቃስ 21 16 እስከ 17 ዮሐንስ 15 18 ቁጥር 18 ላይ ዓለም ቢጠላችሁ አስቀድሞ እኔን እንድጠላኝ ይህንን እወቁ ብሏል ጌታ ኢየሱስ። እና ቅዱሳን በእውነት እዚህ ላይ እንድታስቡ ይገባል። 28ኛ ለዓለም የተሰቀሉ መሆናቸው ነው። እዚህ ገላትያ 6 14 ላይ በጣም ይገርማል። ጳውሎስ ዓለም እኔ ለዓለም የተሰቀልኩበት ዓለም ለእኔ የተሰቀለችበት ከክርስቶስ ኢየሱስ ትምስ መስቀል በስተቀር ሌላ ትምክት ከኔ ይራቅ ይላል። በጣም የሚገርም ንግግር ነው ይሄ። ዓለምን ሳያት ተሰቅላለች፣ ሞታለች፣ አታስፈልገኝም ማለት ነው። እኔን ደግሞ ዓለም ስታየኝ እኔ በድን ነኝ፣ በቃ ለእኔ እኔ አልገባትም ለዓለም ማለቱ ነው። የሚገርም ነው። ክርስቲያኖች እንዲህ ትኖራላችሁ። መቶ 666 666ን መቀበል አውሬውን፣ ስርዓቱን፣ አምላክነቱን እኔ አምላክ ነው የሚለው አያም ጋድ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ይላል ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ ሁለት ላይ አይደለም። በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ተቀምጦ ራሱን ከፍ የሚያደርገው አመፀኛ ይገለጣል ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ይህን ያውቁታል። ስለዚህ ጋር አይተባ አንተ አምላክ አይደለም ነው የሚሉት ማለት ነው እና የ666ን አታላይነት ዘንግታችሁ ብትቀበሉ ቅዱሳን ተጠንቀቁ። ሰላሳኛ በታላቁ መከራ በሰባኛው ሱባኤ ከ1260 ቀን በኋላ አውሬው መንግስቱ ጨለማ እንደሚሆን ተከታዮቻቸው ምላሶቻቸውን እስኪያኝኩ ድረስ እንደሚሰቃዩ ከቃሉና ከመንፈስ ቅዱስ ስለተረዱ ነው። ራእይ 16 ቁጥር 2 10 11 ላይ ክፉኛ የሚደዘንስ ቁስል ይላል። ሰላሳ ሁለተኛ የፍጻሜ ዘመን ጦርነት በሴጣን ስላሴዎች በአምላክ ስላሴዎች መካከል መሆኑን የተረዱ ያሰላልፉን ስርዓት አውቆ ቦታቸውን የለዩ ናቸው እነኚህ ራእይ 13 ራእይ 16 እና ራእይ 19 ላይ። ሰላሳ ሶስተኛ አውሬውና መንግስቱ በአርማጌዲዮን ጦርነት በክርስቶስና በተከታዮቹ ድል እንደሚሆን የተረዱና የተቀበሉ ናቸው። ራእይ 17 14 ተመልከቱ። በአምባ ላይ ፈረስ ተቀምጠን ከሰማይ ወደ ምድር ስንመጣ አውሬውና የምድር ነገስታት ተሰባስበው እኛን ሊወጉን ክርስቶስን ሊወጉ ነው የሚሰባሰቡት። 34ተኛ አውሬውና 666ን መቀበል ዘንዶውንና የሴጣንን ስላሴዎች መቀበል ክርስቶስ ኢየሱስን መዋጋት እንደሆነ ስለተረዱ ነው። ሰላሳ አምስተኛ ቁጥሩን መቀበል ማለት አውሬውን መቀበልና በራእይ መጽሐፍ ከተጻፉ በረከት መጉደል እንደሆነ ራእይ አንድ ሶስት ላይ ይህን ስለሚረዱ ነው። ሰላሳ ስድስተኛውና የመጨረሻው ከ chip ኡ ጋር የተያያዘ electromagnetic radiation ሞገድ የሰውን ሰውነት በከፍተኛ ደረጃ እንደሚጎዳ የ psychotronic የጦር መሳሪያ እንደሆነ ለዚህ ራስን ማጋለጥና ከእግዚአብሔር መንግስት መለየት እንደሆነ ራእይ 16 12 ስለተረዱ 666ን አይቀበሉም ማለት ነው። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን፣ እንሰግድልሃለን፣ ከፍ እናደርግሃለን። ሁሉ ለክብርህና ለበረከታችን ይሁን። እንደ ፈቃድ ያልሆነውን መቃወም እንድንችል እንደ ፈቃድ የሆነውን አጥብቀን መያዝ እንድንችል ጉልበትና ኃይል ስጠን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።